患癫痫的人往往害怕他们自己的能量。赛斯认为，患有癫痫的人往往害怕他们自己的能量，因为他们的身体会突然失控、无法预测的抽搐，这会使他们感到恐惧和无助。然而，赛斯认为这种恐惧只会进一步加剧症状，因为它会阻碍能量自由流动，并可能导致更严重的抽搐。相反，如果患者学会接受和信任自己的能量， 他们可以学会控制它，并改善他们的症状。例如，透过瑜伽或冥想等练习，患者可以学会调节自己的呼吸和能量流动，并改善他们的身体和心理健康。所谓次人格的那些人，也害怕自己的能量。赛斯所谓的次人格，是指一个人的内在自我中，某些特定的部分拥有自己的想法、情感、行为和回忆等等。 他们在某些情况下会掌控这个人的行为，并且可能产生个人感知、认知和行为模式的改变。在这种情况下，塞斯认为这些次人格会害怕自己的能量，因为他们可能感到自己无法掌控自己的行为，也可能因为过去的经验对某些能量产生恐惧和不安的情感反应。自己的所有部分的确都是有意识的。 而基本上，他们也觉知到彼此。虽然为了实用的目的，他们可能看起来是分开或孤立的。塞斯的观点是认为我们的意识由众多的部分构成，这些部分都有自己的意识，他们之间的交流和协调构成了我们的整体意识。这些部分可能是意识上的个性特质，也可能是意识上的不同经验和记忆。塞斯认为这些部分都是有意识的，并且彼此之间是觉知的，即他们知道彼此的存在。 然而，为了实用的目的，我们可能会把它们分开或孤立来思考，以便更好的理解和处理问题。但事实上，它们都是我们整个意识的一部分，并且彼此相互作用。身体意识在其本身是充满了活力、生气及创造性的。赛斯的身体意识观点认为，身体不仅仅是物质的外壳，它也有自己的意识。 并且身体意识是充满活力、生气和创造力的。身体意识能够感知身体的需要，并且透过感官和情感的交流与个人意识互动。此外，身体意识也能够影响个人的情绪状态、思考方式和行为反应。赛斯强调，通过培养对身体的敏感性和觉察力，人们可以更好地了解和利用身体的创造性和治愈能力。 学赛斯心法，有意识的创造，没有解决不了的事。赛斯的理论主张人类拥有强大的自我创造能力，并且可以透过自我意识的操控和设定，实现自己想要的现实经验。他认为人类的思想具有创造力和能量，可以影响到自身和周围环境的现实。因此，如果人们学会了运用自己的意识去主动的创造，设定自己想要的现实。 就能够克服各种看似无法解决的问题。总之，赛斯的观点认为，透过自我意识的运用，人类可以拥有更多的掌控权，并且实现更丰盛的生命体验。标签化的要不得。赛斯认为标签化是不好的，因为当我们将自己或他人归类于一个特定的标签或定义时，我们就限制了对自己和他人的理解和接触。这样的标签可能会带有负面的刻板印象。 并且可能会使人们对某些事物产生偏见和歧视。塞斯强调，人类应该放弃对自己和他人的定义和限制，并通过自由、创造性的探索来发现自己和他人的真正本质。以塞斯的观点中，标签化是指将人或事物归纳到特定的类别或标签中，这样的做法可能会造成对人或事物的误解或偏见。以下是一些可能会造成标签化的例子。 一将人分为种族、性别、年龄等类别，将人归类到特定的类别中，容易造成对某些群体的偏见或歧视。二、将疾病或障碍标签化，将某些疾病或障碍标签化，容易让人认为这些人有不同于常人的问题或缺陷，而忽略他们的个性和潜力。三、将人归类到特定的社会地位，例如将某些职业或社会阶层标签化。 容易导致对某些人的歧视或轻视。塞斯认为，标签化会造成思想上的限制和分离，阻碍人们对彼此之间的理解和同理。因此，他强调了个体的独立性和自主性，并主张每个人都是独特的，不应该受到标签化的限制。